Eh, cuando tuve que hacer esa llamada por no, No, me estás jodiendo. Pero tan buena fue. No, vos sos mejor. Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Y hoy tenemos... Mucha humedad. Además de muchísima humedad, estamos de vuelta. Hemos vuelto. Eh, eh, ¡Eh, Luego de una vacación familiar. el pelo, esto es tremendo. No, mi amor, estás divina. A mí me encanta tu pelo. Bueno, luego de una vacación familiar. <laughs> ya está. Volvimos y acá estamos para primer video del año. Lo que vamos a hacer es... Le voy a devolver a Sofía todo lo que... Todas las preguntas que me hizo en el video pasado. Así que les escribí en Instagram, les puse en Instagram, en, cómo salir del closet. Escríbanme las peores preguntas que pueden pensar. Y esto fue lo que salió. una caca. Estoy voy a decir la y voy a decir otra cosa más. Antes vamos a hacer una pequeña pausa para que te suscribas al canal, que prendas la campanita para que te enteres cuando subimos un nuevo video o estamos haciendo un vivo. ¿Y qué más? Puedes hacerte miembro del canal. <laughs> Puedes Muchas hacerte, <laughs> Perdimos, perdimos. Puedes hacerte miembro del canal, el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, pero bueno, te puedes hacer miembro y hacer unas cositas Pero quiero hacer una pausa, hacemos una pausa para que vayan a hacer todo eso. Ah, otra cosa, comenta comenta dale like, que el like ayuda muchísimo que nos puedan ver más personas. Y compartí Ah, le pedíamos todo, todo, todo, pedíamos. Bueno, de todo, pausa, todo eso. Pausa. Listo, ya lo hiciste, gracias. Bueno, vamos a arrancar con el video de hoy. Estoy muy contenta porque la cantidad de preguntas muy fuertes que hicieron no son preguntas que ni siquiera le preguntaría yo a Sofía. Así que amo estar haciendo esto. Pero Vamos. Lo estás diciendo. No me, no me, ¿Estás lista? Sí, sí, yo. ¿Estás lista? Acomodando mi pompón. Bueno, vamos a arrancar. Dale. Lo que te voy a pedir es que te concentres. ¿Puedo mirar? No, no, no puedes mirar. Voy. ¿Has fingido alguna vez un orgasmo? Jamás. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni con un chongo? Ni con un chongo. Directamente le dije, salí acá, estás cogiendo mal. Le decía así. Amo, amo. Bueno, perfecto. <laughs> me encanta, me encanta. ¿Con quién fue tu mejor relación sexual y no podés decir Valentina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay. Um, mm, tampoco puedo <laughs> decir No, hombre. Estuvo en un video que ya la mencionamos. Eh, cuando tuve que hacer esa llamada por no, teléfono. No, me estás jodiendo. Pero tan buena fue no, vos sos mejor. ¿Qué movimientos hizo? <laughs> Next. ¿Tiene algo que yo no tenga? Me descolocaste. Sofi, Sofi, si Valen se enamora de otra persona, ¿lucharías por recuperarla o la dejarías ser feliz con la otra persona? No, que sea feliz, si me vaya a cagar. No, luchó por recuperarme. Pero, <laughs> si te fuiste con otra persona voy a hacer? Ya está, boluda. Lo decidiste vos, es tu problema, ya fue. Pregunta de mierda. Pero yo te contesto honestamente. ¿O no? Sí. Y sí. Mi amor. Lloraré un montón. Nunca me iría. Lloraré ah. psicólogo, psiquiatra, todo, pero lo superaré. ¿Alguna vez soñaste con hacer un trío con Valen y Otre? Sí. saludos de Barcelona. ¡Pará! ¡Pará! Sí. Fue muy rápida. <laughs> Sí. Perdón. Está perfecto. ¿Esto que sentiste. Peor experiencia de cuchi cuchi que tuvo. Para las personas que nos dicen, che, ya fue hablar en código del sexo y demás, les quiero contar. sexo, Que ya Quiero contar que lo que hacemos es no decirlos porque nos censuran los videos. Amores, por eso no las ponemos. No es que nos dé vergüenza hablar de sexo. No, por las dudas, Al contrario. Bueno, va. Peor experiencia del cuchi cuchi que tuviste. Con un hombre que tenía un matafuego. Y le dije, ¿sabes qué? Aprende a usarlo y cuando lo aprendas a usar, no me llames que está mal, muy dura, pero es verdad, que se creen que porque entra, sale, entra, sale, ya está. Perfecto. Que, la, que haga un estudio este chico, por favor. Está perfecto. Termo grande. ¿Te molestaría más que Valen bese a otra persona o que la abuela? Que la abuela. <laughs> me muero, me muero. Ya bastante que tengo que compartir la olfatividad con los sobrinos. <laughs> ¿Viste? ¿Se te escapó algún pedo de concha <laughs> en plena acción? No, no, no, no. Dice, perdón por ser tan buena. No no, no, no, ¿Nunca? Me pasó haciendo abdominales, pero no. ¿Nunca se te escapó un pedo de conchas en la acción? No, vos sí. A mí sí. A mí se me escapó un pedo. No, se me escapó un pedo de chest. Un par. ah, sí, sí. Tipo cuando Estás transpirada y que por Pecho y pecho. conmigo. Con vos y con varias personas. Porque como yo tengo las Con varias personas. Perdón conmigo no? No, soy virgen, vos me desvirgaste, estuve sola con vos. Ay, el Dios. virgen hay que cambiarlo. No, dice? No, no, no. No, explica, no, no sé, virgen es un horror Por eso, vamos a decir un término. ¿Cuál sería? Eh, no, no hice cuchi Primeriza. Estoy primerista Soy primeriza. Es la primera vez que primerizo con vos. Lo que más te gusta de Valen en la cama. Pero es privado. No te voy a contar porque vas a querer investigar y no te voy a decir lo que más me gusta. Sí, tenés que ¿Lo tengo que decir? Sí, obvio. No, no es privado. Es privado. Bueno, ¿Cuántos orgasmos provocas en Valen? ¿Qué sé yo? Yo no provoco nada. <laughs> es mutuo. Eh, pero hemos tenido así una seguilla importante. Sí, sí. ¿Qué te pasa? <laughs> ¿Qué va a hacer reír? <laughs> ¿Qué harías si te enteras que Valen te engaña y cuán enojada es cuando se pelea? ¿no? Que son dos preguntas. Primero, ¿qué harías si te enteras que Valen te engaña? Me pondría re triste, lloraría un montón, me preguntaría por qué lo hizo y la sentaría y le diría, le preguntaría, pero no sé si la perdonaría. Mm. ¿Y cuán enojada es cuando se pelean? O sea, ¿cuánto me enojo cuando nos peleamos? Y digamos que es fuerte, pero no tanto. O sea, no tanto. No tanto, pero cuando se enojó, se enojó. Me cuesta enojarme, pero cuando me enojo en serio, me enojo, ¿verdad? Yes. ¿Valen te hace el mejor exo oral? Listo, te contesté con mi mirada, ¿no? ¿Alguna vez te calentaste posta cuando estabas haciendo una escena de sexo en la tele? O no sé, dice escena de sexo. No, no. Puntaje para Valen en la cama del 1 al 10. 100. Ay. ¿Te ves formando una familia en unos años sin Valen incluida? Ay, no, ¿qué es eso? <laughs> ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué dice, señora? Señora, ¿qué está diciendo? Usted está un poquito mal de la córnea. ¿De la qué? De la córnea. <laughs> no sé, de <laughs> cualquier de la cabeza. ¿Has intentado tener relaciones cuando va a la casa de la suegra en Rosario? no. ¿Suegra y qué ¿Mi mamá? No, la mía. Sí, antes en la otra pobre se el colchón. <laughs> ¡No! ¡Sofía! No. lo siento. Mira los videos. Mira los videos. De la casa nueva no, que conste que la casa nueva no. No, no, no. Lo que más te gusta que te hagan en la acción. No por mí, cualquiera. ¿A mí? Um, me gustan mucho los besos en el cuello y que me miren a los ojos. <laughs> ¿Hacerlo de día o de noche? De noche. Soy noctámbula. De noche me gusta más. No sé por qué. Pero de día. Ella me enseñó que de <laughs> día va. Porque su horario pico es de día. <laughs> No voy a decir cuál es el horario pico. El rush hour. No lo voy a decir. Pero. ¿Por qué me estás quemando? Es de día. ¿Por qué me estás quemando? Porque estás conmigo y te. Si yo me hundo, vos te hundís conmigo, ¿Por qué Me quema? Vos te hundís conmigo. ¿Por qué me quema, por Dios? ¿Se te ha antojado la mamá de alguna amiga? De un amigo. ¿Del colegio? De un amigo del colegio. Estaba buena. Una bomba. Alta MILF. Sí, quería que venga al colegio para verla. Ay, no, me está jodiendo. Ay, retorta. Y no torta linda, me Sí, pero no sabes qué bestia, hermosa. Hicieron un trío. Next. ¿Has tenido algún sueño húmedo con otra y no le has dicho? Sí, pero sí se lo dije. Sí, me lo dijo. ¿Has fingido un orgasmo con Valentina? No. Sofi, ¿puedes hacernos un tutorial para hacer el mejor sexo oral? ¿Really? Bueno, vamos a hacer una cosa. Si llegamos a los 6.000 likes, no, vamos a llegar, no. 6.000 es muy poco. No, no. ¿Estás dispuesta a hacer un Yo lo hago, pero tienen que... Este video tiene que tener en un tiempito muchos likes. ¿Cuántos? No sé, 10.000. 10.000 que es mucho más difícil. 10.000 likes y yo les hago un tutorial. No, le vas a hacer un tutorial. Pido prestado un peluche un o agarro, compro una toronja o cualquier cosa y te lo hago. Sí, lo hago. Una toronja. ¿Cómo vas a hacer con una toronja? La toronja. No, no, mi amor, dale en serio. no a, hacer. la toronja. No te voy a dejar que le muestres a todo el mundo cómo haces. Bueno, 10.000 likes. ¿Qué posición es la que más te gusta? Me gustan muchas. Mm, no, no voy a contar, es privado. Me hacen pisar el palito, ¿eh? ¡Es privado! Chuflo que tenés. Que es muy gracioso. Soy el pájaro loco. Pero queda lindo, no sé. Después lo veo en grande y me quiero matar. Seguro que lo voy a ver en grande y me voy a querer matar. Pero bueno, no importa, ya está. ¿Qué voy <laughs> me entregué. ¿Qué ex es con la que el día de mañana volverías? ¿Eh? ¿Con qué ex volverías? Ninguna, por eso son ex. Pero tenés que decir una. Por amistad quizás. ¿Con quién? Decilo. Pero por amistad. ¿Con quién? Porque me divertiría, pero olvídate de sexo, eh. ¿Con quién? Con Mariela. No, mi amor, no vale que vuelvas con Mariela, porque entonces no, pero... más amigas de Mariela. ¿Qué tiene que ver eso? Si yo no quiero tener eh, relación sexual, con Mariela. Mm, bueno, está ¿No te gustó la respuesta? No. Bueno, busco otra vez No, no <laughs> está bien. Porque me divierto, pero no porque por otra cosa. Bueno, te mereces. ¿Quieres que cambie? Te mereces el chuflo que tenés. No, cambio, cambio, pero. <laughs> Bueno. está bien, voy a cambiar, voy a cambiar. Es que para algo son ex. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Estás mal de la toronja? Estás todo transpirada. Estoy transpirada, mirá, nada que ver, dejá acá ¿Cómo estás apoyando vos tu piel? Ah. No, me, no es la que yo me pongo mal y nerviosa. Nada que ver. Ok. Em, ¿Qué otra ex? ¿Con qué ex volverías? ¿Con qué ex volverías? Con Adela. Con Adela. Muy bien. Que ahí sí todo, ¿eh? Ahí hay sexo. <laughs> Y bueno, jodete. ¡Sofía! Ahí hay coche, coche, señores. Basta. Si tuvieran que hacer un trío sí o sí con algunos de sus ex, ¿con qué ex sería? Trío con me Bueno, elegí vos. No, yo no voy a elegir. Yo tengo todo bodoque, alto bodoque. Yo también tengo... Bueno, pobre Mariela es amiga nuestra, no, eh, no voy a decir bodoque. Mariela es amiga amiga, ya no entra en categoría ex. No, tendría que ser con... Capaz te puedes ir con quién. Con... ¡Dale! me estás hablando ah, fuerte. Ah, perdón, sí, tenés razón. Ah, ¿con tu bailarina? Podría. Bueno, dale, compro. No sé quién es. Con la que estuve en este ¿Puede ser alguna amiga tuya? No, amiga no. Tiene que ser una ex Sofía. ¿Qué es lo más sucio que has hecho en la cama teniendo relaciones? ¿Sucio? ¿Qué pasa? ¿Por qué? no, dejala, porque yo, les dije que, porque yo les dije que pregunten todo lo que quieran. Ubicate, bueno. Em, no hay nada sucio. ¿Sucio? En el sexo no hay nada sucio. No, no hay, pero no sé. Claro, definamos sucio para vos, que sucio. Sucio no hay nada sucio. Por eso digo. Ahora, si me tirás. No, no, no lo digo Sofía. Poponeta, no, no Sofía. Y no está bueno, a mí no me gustaría. Me parece un pero no lo horrible. Hiciste. No te juzgo vos si te gusta la poponeta en los ojos. Está todo bien, pero a mí la poponeta me gusta el ¿Qué es lo peor que hiciste? ¿Hiciste algo sucio en la cama? Te estoy hablando de la poponeta nada. y me No, vos no hiciste ninguna. No, vos no hiciste ni nada de eso. No, no lo hice. Pero estoy queriendo entender. Pero la pregunta es: ¿qué es lo más sucio que has hecho en la cama teniendo relaciones? Eh, tener relaciones ex chuchi chuchi con la regla. Ah, pero eso no sucio. No, ya sé. ¿Qué te gusta de tu esposa cuando hacen el amor? ¿Pero qué? ¡Pero! Eh, ya dije que ya, ya me lo preguntaste esto. Ya me lo preguntaste. No me mires a los ojos. No te voy a contar, basta. <laughs> ¿Quién hizo la peor escena de celos? Cuéntenla. ¿Vos? No, vos. ¿Yo cuál? Contame. <laughs> vos. Ya no sé. Próximo. Fuiste vos, por eso te ¿Qué es lo que más te calienta de Valen? ¿Otra vez? No, es otra cosa. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te calienta de Valen? Todo, todo, todo, todo. Ese culo, esas lolas, esos ojos, esas piernas, todo. ¿Estuviste con alguna amiga de Valen? No, tuya. Sí. ¿Qué era lo que más te incomodaba hacer hace unos años con Valen? Ejemplo, hacer el 2. Que se me escapara un petum. <laughs> La peor experiencia que tuviste en la cama fue con. si se anima a tirar un nombre. Tenés que completa la frase. La peor experiencia que tuvo en la cama fue con. Oso. Sí, si se. decían el oso. Porque pasó. Que tenía un super termo y lo manejaba como el culo. Oso, espero que hayas aprendido porque pobre señora osa, si no o señor oso. O señor oso. O señor ose. Señor o ose. ¿Alguna vez estuviste cuchicuchi con una novia y tu roommate, entre paréntesis te ponen Antonella, estaba en la casa? Si alguna vez tuviste cuchicuchi. Ah, sí, tuve. ¿Con quién? Con Antonella en la casa. Con Jura. No. Estaban las dos. No. No, qué mal gusto. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Sí. El 69. ¿Arriba o abajo? No, decoté. Decoté las dos personas. De cotelete. Coteleta. ¿Qué? Uriste. Bueno, esto ha sido todo. Las 40 preguntas que elegí de la gente. ¿Estuve bien? Estuviste increíble, mi bueno, amor. Te la rejugué. Dale like porque me la rejugué. Había una que era, que no la, puse, que era ¿Cuál fue el peor ex oral de tu vida? Que vos diste. ¿Que yo di? Sí, yo sé. ¡Ah! ¡Ah, chao!